好多人問我，唔知你有冇呢個問題？上黨係攞嚟講咩㗎？講人手。係係啦，好啦，過啦，人哋上上面手斬手刀落嚟，一二好，我哋會咁樣講嘛。問題嚟啦，有幾多客會人咁樣打你先？係正常，我哋哋唔會咁樣打你噶嘛。好啦，其實你哋要諗嗰樣嘢係咧，嗱第一呢下就真係少人用嘅。 問題係如果你立架撐咧，就好多人會由上而下打。其實你揸刀當啦， <laughs> 揸刀又好嗱，你有機會咁樣打啦，係嘛？有機會會咁樣啦，係嘛？會飛。個重點都係人哋真係打落嚟嗰時慢咗得啦，係咪呢招位做咁啦？好啦，人哋打落嚟嗰陣時，我哋其實第二個問題就係你唔會擋完就停啊嘛個動作。好啦，呢招動作咧，當啦，咁然之後你打佢噶嘛？呢腳架底。同一個動作，你打落嚟一，架底入波集。見到，見到做乜？ 呢度擋，呢度斬，同步嘅。見到你殺人？未死。二，好啦，陣間全部人做呢個動作啊！呢度擋完之後，立手。整親啦，佢又底啦。計三分。係，睇多次。點解唔？誒，斬落嚟一，我呢度冚咗埋佢又得，其實嚇唔使一定要手刀嘅，兜巴車埋都係嚟㗎。呢度立咗二，整入啊，得唔得？好，你教。